ヤマンバチャンネル」パッパッパーヤマンバさあ今日はね、はい、ポリスの格好でございます、はい、今日はねどこに来てるかというとですね、うん、ブーティー東京さんで、はい、今日はフレッシュ撮影会さんが、うん、今日は大撮影会というのをやってるんですそうですね今回はですねあのハロウィンという企画だったので、うん、私ポリスの格好で来てみました 取締りにね取締り、ね、取締りじゃないんですけどもね逮捕しちゃうぞいややめて <laughs> もういいんですけどもさあそんなくだりもありつつですね、今日はあの生でお客さんいやいいっていいって別に <laughs> 別にいいってどこ広げてんですか、本当になので今回はですね、あの生でお客さんの前で実際にグラビア養成講座をやってみようという企画でございます、ね、素晴らしい YouTube 回って生でして大変ですけど、大変ですけどもねで今回はですね期待のグラビアアイドルさんがゲストに来てくださる巨乳だって聞いてますそうなんですよなので でそれでちょっと今からどんどんどんどん売れるの間違いなしだと思うんですけどもそこで1個じゃあ徐々に徐々にアクセスが伸びる、い、ややらしいな言い方いやいややらかい何これシッシケンケン久しぶりに見たわやめてくださいはいはい、はい、はい、ということなんで早速、はい、グラビア指導やっていきたいと思いますはいどうぞどうぞじゃあ早速、はい、読んでいただきたいと思いますお願いします、えー、本日のゲスト藤野 カーテンからグラビア出てきましたグラビアアイドルに出てきましたはい、藤野葵ですアイカップですおお来ましたお願いしますじゃあもうコさもう時間ないんで、うん、早速四分間の指導タイムこれね、ゆっくり喋ってて後でどうにかしてもらってるんですけど今日はもう皆さんお待ちの方たちもいらっしゃいますので、はいはい邪魔してさ私帰りさ後ろから刺されてもどうせ講座ですから教えてもうポージングの指導まで分かりましたそれいきます用意 苦手なポーズ、うん、あんま嫌だなこれ言われるとっていう特にないです男にないじゃあ後ろもいいあ全然あそうよくやるこれとか、これえーと、よくみんなに伝えるのがまず真正面でポーズするよりもどっちか右足か左足を前後ろにずらす、うん、ずらすそれで体も真正面ではなく男性は S 字が好きなので 体をどっちかに曲げてあげるで曲げてあげるけれども多分葵ちゃんのファンの方たちが胸もちゃんと見たいので正面に胸が来るようにしながら S 字にそうそうそうそうそうそう右の方たちのカメラを見るときにはほんの少しそう体を反対そしたらその時には左の足を前に出してあげてで腰を入れ込むで本来なら皆さんおっぱいは痛いけどお尻も見たいんですよ でま者男子たちにそうそうそうそうそうはいポージングは辛いけれどもそういうふうにしてこうじゃなくこうこう、うん、そうそうそうそうで辛いポーズの方がかっこよく見えるのでそこは頑張って皆さんに見せてあげてでカメラを見るんじゃなくカメラの奥を覗き込んであげるそうするとファンの方たちと目線があって奥見てあげて奥でそしたらそのまま反対を向いているタイミングで手を下ろして 目標のポーズしてそうそうそう上りくその時も足は真正面じゃなくてずらすそうそうそうそうでこれもあの右左高さ一緒にどっちかにずらしてでこう早くバシって言うならお尻も見せてあげる <laughs> ご迷惑をおかけしておりますそう前から1秒前 胸元は絶対真正面で見せながらもお尻もどっちからかくって5で右の432も終了ありがとうございましたさあ大原さん定番の時間が過ぎても教えるというのがさあということで葵ちゃんどうですかちょっと指導していただいてうんききつか 待ってくなったでも見てくださいすごい皆さん分かりましたありがとうございました知ってるよみんな私がはけたらシャッター押して2人でちょっとポージングもじゃあ撮ってもらうえどういうことですかどうやのせっかく2人だとこういうのがあるよっていうじゃあ2人だったら私ポリスなので、はい、今日はえっと逮捕されちゃったああいいじゃんああいいいいあいいじゃないですかうんいいねこれほらめっちゃ増えたほら 車にね本当これいるだよもう一個ぐらいやりたかったねもう一個だけでは教えましょうアイテムもありますよ椅子とか椅子使いましょう使いましょうそれこそ葵ちゃんやっ巨乳なので前からっていうことが多いかもしれないけど後ろからの斜めにして胸も見せながら すの <laughs> そうそうそうそうポーズ辛いと思うけど辛そうな顔しない足の下まで見られてるから足先もそうですあと前もやってみますちょっと前が前これめっちゃ使いやすいこれすごいこれねゼロでしょ押してる感じゃじゃあの今まで教えていただいたやつでちょっとお気に入りのやつえお気に入り、はい、何個あったっけ1個、はい、2個ありました3個 つ選んでいただいて、うん、選んだやつを大原さんが名前つけてプレゼントしますどうしよう名前、どれが勉強されましたこれがいいおそれ王道な勉強ですがこのポーズに名前をつけてくださる方いますか ないお金もあ違う違う違うえー、大原さんの講座受けてみてどうでしたか腰入れるみたいな言われたんですけど結構きつくてああこんなことしとったんやみたいな <laughs> すごいなってめっちゃ勉強になりましたなんでさっき今他の撮影会もあったんですけどそれでちょっと意識してみたんですけど明日筋肉痛になるかもしれないです ことは結構役に立ちましたかえめちゃめちゃ立ちましたもう絶対使います青いの富士 <laughs> 絶対使いますありがとうございます大原さん本当に勉強になりました大原さんめちゃめちゃスタイルいいんですけどちょっと目指したいなと思いましたすごくありがとうございました今日 ありがとうございます。